無限ドラゴン you. これで終わりだ選ばれし子供たち <laughs> これで終わりだ選ばれし子供たち ハ <laughs> ハ